Всем привет! В данном видео рассмотрим вот такой вот обычный геймерский компьютер, который стоял дома. Его ни разу не открывали после того, как приобрели. То есть он, в принципе, всегда был закрытый. Никто туда не лазил, никто там не шарился, ничего в нем не делал. Рассмотрим, что в нем поменялось. Обычный компьютер в дексовском корпусе. Проц FX6300. Здесь видеокарта 1050 Ti. И в принципе я думаю начнем. По корпусу видим обычный дексовский корпус, ничего странного здесь нет. Что ж, откроем корпус и посмотрим, что у нас творится внутри в обычном геймерском компьютере. И почему я не рекомендую покупать видеокарты и другие любые комплектующие у геймеров. Это однозначно. Для начала откроем наш корпус. Посмотрим, что у нас здесь есть внутри. А внутри у нас здесь э, полный ахтунг, пылища страшная. Ё-моё, даже мышь повесилась. Надо мышку убрать. Печаль, беда. Даже мышь в компьютере повесилась. Здесь все заросло грязью. Полностью вообще пылища страшная. Это самый настоящий динозавр из 2018 года. Можем посмотреть таких грязных компьютеров я еще не видел. То есть это... Э, то есть, э, что это такое? Видеокарты я вообще про нее молчу. То есть здесь вообще полный ахтунг. То есть страшно даже смотреть. Я даже не представляю, как э, вот это вот разобрать так, чтобы меньше нагадить самому себе. Ну да ладно, это надо разобрать. Видеокарту тоже надо будет разобрать, полностью ее обслужить. А Возможно поменять термопасту, хотя она особо-то и не греется. Э, думаю, возможно, не обязательно. Но ну, из-за того, что он так, такая грязнючая, может возникнуть проблема с термопрокладками, так что все равно придется вскрывать, менять термопасту, думаю, и менять термопрокладки. Но не факт. Поглядим, увидим. Что там творится. Все заросло грязью. Обычный терабайтник, 120-ка. Э, а здесь у нас SSD стоит. Терабайтник у нас Seagate Barracuda, довольно-таки хороший. Э, диск. Видеокарта он 1050 Ti Gaming X. Кулер обычный, э, башенный, не помню сколько это ТДП у него, по-моему 160-130. Точно HyperX э, здесь на 3200 чистотой. Две планки по 8 видеокарта PPL какая-то там, я вообще даже хоть на почистить. О, блин, ё-моё. Страшно даже тут залазить. Короче, видяшка гигабайт, я тут э, лезть дальше DS3P. Там он внизу где-то видно под грязью. Соки Time 3, БПшка на 450 ватт его вполне достаточно. А он зарод понятно почему. Здесь все реально страшно, грязь заросло. А как можно видеть, э, кулер э, там зарос грязью, то есть там просветов вообще никаких нет. А, поскольку он зарос грязью, тепло фактически не отводится, то есть вентилятор что дует, что не дует, охлаждения толком никакого не идет. Сейчас этого динозавра необходимо, ну, в принципе, для начала перед этим я померю э, температуры, а, почищу компьютер внутри, то есть э, операционную систему почищу, там все налажу э, по адекватным Систему настрою всю, удалю вирусы, если они какие-то есть. И затем уже можно будет замерить температуры, показатели, все прочее. После обновлений всех драйверов узнаем, какая температура, а потом будем все это разбирать. Здесь, короче, его даже не почистить, его надо полностью разбирать, то есть целиком. Целиком все снимать, как заново новая сборка ПК. Разобрать, почистить и собрать обратно. Потому что, ну, это, это нереально грязно. Ну вот, наконец-то подключил наш компьютер для того, чтобы проверить, что у нас теперь внутри и сравнить температуру. Что мы можем посмотреть, компьютер необходимо чистить, обновить систему безопасности, настроить ее аккуратненько. А также неизвестный тут загрузчик, настроить его правильно, чтобы он не грузил систему. У меня здесь неизвестна какая-то единичка, что это за единичка, что это за приложение. Это куча приложений здесь различных, но установлено, которые необходимо некоторые майкрософтские подключать, какие-то поудалять потому что геймбаром здесь никто не пользуется на этом компьютере, а систему оно все это грузит, все это дело. После того, как это все обновится, посмотрим температуру. Затем почистим, разберем все это дело. Как только все это дело почистится и разберется, мы проверим температуру еще раз. Ну что ж, прошло а, два с половиной часа практически. Даже кот пришел, уснул уже здесь, пока я все это чистил, настраивал, ремонтировал и проверял на вирусы, обновлял и так далее, отключил обновление. Сначала все обновил, что надо. Все поставил, установил обновление, смотрим по видеокарте, какая грязная видеокарта сейчас запыленная в таком грязном компьютере. Ну, естественно, в обычном режиме, без всяких лишних других нагрузок. То есть это обычный, стандартный режим. Сейчас никаких игр я запускать не собираюсь. И в играх смотреть температуры тоже не собираюсь. А, покажу то, что до замены термопасты. Ну что ж, здесь мы явно видим то, что температура нашего процессора это 80 градусов, потребление сейчас на данный момент 95 ватт. Это у нас FX 6300. А по видяхе здесь у нас все нормально, температура нормальная, 40 градусов. По настройке видеокарты, настройки я выставил а, кулера свои, а, выставил вот такие вот настройки. Осталось, что ж, заменить э, термопасту на процент, очистить видеокарту. А заодно посмотрю, стоит ли менять на ней термопрокладки, не стоит, в каком они состоянии. А разберу ее, видеокарте как-никак 3 года. в а, никаких экспериментах она участвовать не собирается, использовалась для фильмов, для игр. То есть да, даже особо-то в ней не играли, вон играли-то в хоккей. А сильных игр-то здесь таких сильных, мощных не запускали на этом компьютере. Ну что ж, перейду уже к чистке, разборке нашего компа принципе, нашего динозавра мы почти разобрали. Вот такое вот у нас блок питания. Здесь, здесь все поросло грязью, все поросло пылью. То есть э, полный ужас. Его обязательно надо и пропылесосить, и продуть. Это однозначно. Кулер сейчас мы уже видим, что у нас э, полностью в ужаснейшем состоянии. Нам его необходимо тоже отстегнуть. Мы его отстегнем, снимем. Сначала кулер, затем все будем чистить. А с процессора мы снимать его, откручивать не будем, то есть смысла в этом вообще абсолютно нет на данный момент, чтобы грязь сюда не попала в проц к нам. Нам же не нужна грязь в процессоре. Осталось открутить материночку, открутим ее. Жесткие диски можно не откручивать, прямо так и пропылесосим здесь все. Так, открутил кулер. И здесь мы можем уже наблюдать, что у нас тут творится. Почему компьютер у нас выключался. Так воздух же вообще фактически через него не проходил. То есть э, здесь, в принципе, непроходимая грязь. Это вот даже вывалилось отсюда. То есть это компьютер реально геймерский. То есть полный ужас. Такого вот я реально, такого вот я еще ни разу не видел. Первый раз я вот такой вот вижу, это компьютер 3 года ни разу не, вскрывал, не вскрывался. Вот он был куплен, в 2018 году он был собран. И в 2018 а, году принят в эксплуатацию, так скажем. Ни разу не чистился, не обслуживался, ни винда на него ничего не ставилось, Винда стояла один раз, ее ни разу не меняли. То есть какая винда здесь стоит с 2018 года, десятка такая винда здесь осталась. Единственное то, что ее обновляли. Что ж, разобрал блок питания, посмотрим, что у нас тут внутри. Внутри у нас здесь тоже полнахтунг. Конечно же, это все надо чистить. Тоже одна сплошная грязь. Ну, здесь более-менее пропылесосил. Надо сейчас снять материночку и уже аккуратненько все это кисточкой почистить. Прежде чем менять термопасту, все должно быть чистое и вычищенное. Это у нас а, плата GA970ADS3P а от Gigabyte, AM3 а сокет. Ее необходимо почистить от грязи, от пыли, это однозначно. После того, как крупные соринки у нас будут убраны, мы ее немножко пылесоснем еще раз, а затем продуем. То есть только в таком порядке. И только после того, как это все дело будет чистым, когда все будет почищенным, можно уже снимать кулер и менять термопасту. Что ж, немного еще поговорим про материнскую плату. Все э, меняют термопасту на процессоре. А здесь я уже все почистил, все обдул, она полностью чистая, идеально. В принципе, можно поменять термопасту на процессор и ставить комп. Но есть одно но. Все меняют э, термопасту на проце, но никто не меняет э, термопасту и термопрокладки под радиаторами, которые находятся на материнской плате. Это у нас Южный мост, это у нас Северка, э, радиатор у нас наших цепей питания тоже. Там тоже у нас имеется и термопаста, и также у нас там могут быть термопрокладки. На каждом материнской плате по-разному. Как это все проверить, посмотреть. Здесь у нас имеются вот такие вот защелочки. На защелочках э, все защелкнуто. Эти защелочки необходимо отстегнуть. И уже тогда смотреть, что у нас находится под радиатором. Что ж, смотрим, как отстегиваются защелочки. Вот сама защелочка. А Здесь у него так вот контактики. Мы аккуратненько на них давим и вынимаем наш радиатор. аккуратно, аккуратно все это надо делать. Как видите, здесь вот радиатор, под ним немножечко пыль оказалась. С северным мостом будет посложнее, но ну, принцип тот же. Что ж, снял. Здесь у нас тоже термопасты никакой уже нет, все высохло. Вот эту пыль необходимо тоже прочистить, убрать. Без этого, к сожалению, никак. Сюда необходимо тоже нанести термопасту. Как видите, здесь уже насколько близко могу, настолько поднесу, покажу. Здесь уже тоже ничего нет толком. И осталось снять вот этот радиатор. Точно таким же образом. Собирается, защелкивается. Это очень легко и просто. Сейчас его тоже снимем. Что ж, отстегнул его. Он у нас тоже достаточно грязненький. И здесь у нас термопрокладка находится. Здесь необходимо все почистить. Проверим нашу термопрокладку, ее состояние. Состояние термопрокладки удовлетворительное. Она все еще липкая, свои функции выполняет, поэтому менять ее не надо. Здесь же мы аккуратненько берем ватный диск. Ватным диском а, немножко почистим южный мост. И ватным диском почистим северный мост сожалению, здесь уже все засохло, присохло. И необходимо использовать специальную уже жидкость для удаления термопасты. Я использую именно вот такую вот жидкость. Растил специальный очиститель для снятия термопасты. Ничего особенного. Стоит недорого. Свои задачи выполняет очень даже хорошо. И термопаста потихонечку у нас растворяется. С радиаторами делаем то же самое. Тоже их прочищаем, обезжириваем. Наш первый радиатор и второй радиатор. Вот тоже необходимо прочистить, обезжирить. Здесь, как видите, все у нас закрыто. И место для нанесения термопасты только одно есть. Теперь осталось за малым. И наносим. Я использую лично для себя термопасту Гризли 11 ватт на метр Кельвин. Довольно-таки хорошая паста. Как только нанесли термопасту, здесь на радиаторе все почистили, вот этот вот квадрат. Здесь тоже немножечко по центру так вот нанесем и лучшего контактного пятна. Воткнули первый радиатор. Теперь необходимо воткнуть второй радиатор. На втором радиаторе термопокладка оказалась достаточно годной, поэтому я снял термопасту и буду э, ставить э, старую термопокладку также. Была проверена. Ну, заодно, ладно, фиг с ним, кристалл помыл. Тоже хорошо лишним не будет. Но если термопрокладка у вас там уже негодная, можно вполне, конечно же, ее и поменять. Либо же нанести термопасту. Хуже от этого точно не будет. Далее нам необходимо снять сам радиатор кулера. Как он снимается, сейчас я вам покажу. В принципе, здесь необходимо надавить и снять защелку, отстегнув ее. Так, защелку отстегнули. И аккуратненько снимаем. Здесь уже все настроено, все сделано. Термопаста здесь, в принципе, еще годная а, была, но уже такая подсохшая. И ну, я думаю, как минимум год бы еще можно было ее и не менять. Даже на 4 года бы хватило. Немного она подсохшая, но вязкость у нее сохранена. Также снова обезжириваем все это чистим. Пока не снимете термопасту со всего процессора и с краев вот а здесь процессора, и не будете уверены в том, то, что у вас на контакты ничего не попадет, ни в коем случае никогда процессор не доставайте, а тем более если вы просто собрались поменять термопасту и вовсе его не снимайте. Трос у нас AMD FX6300 2011 года выпуска. Это можно посмотреть на самом процессоре. Спи-камера сейчас фокусируется. Можете видеть 2011 год. И многие говорят, то, что у AMD а плохое охлаждение, они горячие просто до безумия. Проблема в том, то, что здесь находится от чипсета теплоотводящая пластина, то есть это радиатор полноценный. Многие, когда покупают какой-нибудь мощный кулер, они эту пластину снимают. И там пластиковая заглушка вместо вот этой теплоотводящей э, ну, пластины радиатора. Тепло с чипсета отводится плохо. В принципе, с камня это отводится, а с чипсета это отводится достаточно плохо. В итоге повышаем не то чтобы не снижение температур, а повышаем еще их, ну точнее получаем еще их увеличение. То есть, если у вас э, какой-нибудь кулер, который э, предназначен для того, чтобы вот снять вот эти вот ножки для крепления процессора и поставить что-то другое за место них, то всегда э, подготовьте какие-нибудь, не знаю, переходнички, резиночки, что угодно, но чтобы вот эта пластина у вас сзади осталась. Иначе вы ничем лучше не сделаете своему компьютеру. Далее, что нам надо, нам также необходимо здесь почистить все. На кулере мы также все чистим, ну, все убираем, обезжириваем, термопасту старую снимаем, чтобы у нас все было чистое, пятно контакта было чистым. Что ж, кулер у нас почистен, осталось нанести термопасту уже на наш процессор непосредственно. Что мне нравится у гризли можно выдавливать и размазывать сразу же. Очень удобная паста. Теплоотводность 11 Вт на метр Кельвин. Довольно-таки хорошо. Это лучше, чем у MX4 и других MX термопаст, которые в большинстве люди покупают с Алиэкспресса. Я же предпочитаю эту термопасту никаких лопаточек, ничего не надо, думать ничего не надо. Выдавливай и размазывай, выдавливай и размазывай аккуратненько. Много тоже мазать не надо, термопаста нам нужна для того, чтобы убрать микрозазоры и увеличить, улучшить пятно контакта, а не для того, чтобы она тепло отведела, отвела у нас. Также мы должны на кулере у нас намазать, тут немножко пропустил, старую пасту. Кулер тоже мы промазываем. Все пятно контакта. Аккуратненько. Чтобы лучше все это у нас схватилось. Что ж, кулер мы промазали точно так же. И теперь нам необходимо уже защелкнуть его. Что ж, пришло время нашего вентилятора. Вентилятор мы устанавливаем так, чтобы лопасти у нас а, выдували. То есть чтобы вот эта вот часть, вот этими вот вентиляторами, получается лопастями, она была в сторону кулера. То есть и воздух шел через кулер. То есть вентилятор у нас будет вращаться, вентилятор вращается, да, и задувает воздух в кулер. Он проходит через радиатор и выдувает обратно. Можно, если у вас э, есть деньги, в принципе, поставить второй вентилятор, но это увеличит уровень шума. Один будет затягивать, другой будет вытягивать и выкидывать. То есть э, это увеличит охлаждение башни. Но ну, в принципе, если у вас э, кулер где-то э, с теплоотводностью до 80 ну, миллиметров, пускай с теплоотводностью до 140, 150, там, 160 ватт, хватит для одного вот такого 80-90 там 100-120 миллиметров вентилятора, вполне одного больше не требует. Чем больше вентилятор, тем меньше потребуется оборотов, потому что площадь обдува будет больше. Ставим мы вот так вот, а, чтобы провод у нас шел сюда поближе, с этой стороны, потому что он будет подключаться вот сюда на кулер. Это специально надо делать так, чтобы его можно было закрепить и данный провод нам не мешался. По высоте оперативной памяти мы также смотрим, чтобы у нас кулер не мешал оперативной памяти, то есть это надо учитывать, подбирать при покупке при установке вентилятора. Мы сначала будем подключать нижнюю часть, чтобы нам было удобно. Так вот вставляем. И уже снизу должны закрепить, то есть зафиксировать наш вентилятор, точнее вот за нижние, а, за, вниз, в нижние вот эти вот вставляем и фиксируем наш вентилятор на корпусе, на кулере. Так, что ж, начинаем фиксировать. Оперативочку я снял для удобства. И с ней было реально неудобно все это проделывать. Оттянули, сюда поставили, сдвинули. Теперь точно так же вторую Э, в нижнюю вставляем. вставили. Точно так же необходимо отпинуть и зафиксировать. Что ж, кулер у нас установлен, оперативка у нас поставлена. Подключаем питание для нашего кулера и уже будем устанавливать нашу материнскую плату в корпус. По видеокарте что можно сказать? Ну, по видеокарте ссылочку я оставлю в описании и в подсказках а, на тему того, а, как я разбирал видеокарту после гейминга, а, что у нее внутри, что менялось, что как, что чего делал. Ссылка будет в подсказочках, в описании. В наш корпус а первым делом, что я рекомендую сделать, это вот взять все вот эти вот мелкие проводульки, всю вот эту мелочь и подцепить ее сразу а, на наши а, контакты. То есть это у нас PowerLED, HDD, SV, то есть HDD плюс-минус у нас цепляются соответственно. Так, первым идет у нас минус, вторым у нас идет плюс. Плюс. дорожки. Плюс-минус. Здесь у нас также плюс-минус. Поэтому цепляем ХДДшку, а затем а, мелкие провода, а, плюс-минус. Цепляем также. Сначала плюс цепляем, а затем минус цепляем. Затем у нас идет а, включение. Это Power SV у нас идет для начала. И Reset SV. Reset это перезагрузка. Вот цепляем на нижнюю. Плюс-минус. Ну, Reset и Power это без разницы. Хоть как цеплять, хоть вверх тормашками их цеплять, Лишь бы подцепили. Сначала перезагрузку. затем полом. Подцепляем талон. Все мелкие провода у нас так будут подцеплены. Далее, что у нас идет USB и аудио. HD аудио. У нас USB. -шка. Здесь смотрим по контактам. Здесь пустой контакт у нас имеется. Вставляем вот сюда. USB 1. Сразу же вставляем. И здесь у нас аудио идет. Аудио также смотрим по контактам, чтобы неправильно не подцепить. Аудио у нас вот так вставляется. Вставляем. Далее нашу материночку мы задвигаем. Это делается для удобства. Вы потом просто реально замучаетесь, если не сделать так, как я показал этими мелкими проводами, вам не будет ничего видно. Здесь уже мы попадаем в нашу панель. Так вот, наверное, надо сделать. Далее нам остается только закрутить все болтики. Сейчас я закручу все болтики и можно продолжать. Также здесь в нашем компьютере необходимо поставить спикер, он у нас отсутствовал. Он ставится сюда, здесь у нас даже подписано. А спикер, все я его воткнул, плюс, минус. Это обязательно. В случае чего он нам даст пищащую команду, и мы будем знать по сигналу, что у нас неисправно. Следующим же пунктом устанавливается блок питания. Почему блок питания устанавливается только сейчас, а не устанавливается вот э, до этого. Да, все очень-очень-очень даже просто. Все дело в удобстве. Если у вас, так сказать, компьютер нового поколения, корпус нового поколения блок питания находится снизу, то вы сначала ставите всегда первым блок питания, а потом уже все остальное. Если же у вас блок питания располагается сверху, то вы ставите э, сначала материнку кулера оперативку, а затем уже ставите блок питания. Еще одна фишка, главное у нас, что надо знать о блоке питания, это то, что необходимо сначала подцепить питание процессора. Находим косичку нашего процессора Здесь вот что у нас видеокарта, все это шло. Находим реально косичку и цепляем. Вот она нашел. Сейчас надо ее аккуратненько воткнуть. Почему у нас кулер стоит вот так именно? Этой стороной сюда поближе, чтобы здесь было больше расстояния. И мы могли свободно рукой а, взаимодействовать здесь с подключениями. Мы подключили питание покажу на наше питание подключено. Защелочка у нас застегнулась. Этого нам более чем достаточно. Ну а сейчас мы уже будем непосредственно запихивать наш кулер в корпус Теперь уже можно. Так, вот вставляем аккуратненько. Здесь у нас салазочки такие есть. И по салазкам его заводим. Далее нам необходимо закрутить болты. Вот здесь их всего несколько штук. Их мы закрутим сейчас. В принципе, блок питания можно считать уже установленным сначала советую всегда нажурить. Сначала мы это все дело наживляем. После того, как все это дело наживили, мы уже протягиваем. Все, можно считать, блок питания у нас установлен несколько мелких отключений. Теперь мы цепляем другую косу. Это у нас, так скажем, косичка пойдет на питание нашего отца, а точнее материнской платы и видеокарты 24 спин запитываем защелкиваем по кабель менеджменту сзади можно посмотреть. Уже здесь я зацепил, а, все подцепил, в принципе подвязал, чтобы это все закрылось и лишних проводов у нас не было. Если мы наш компьютер развернем, то можем видеть, здесь у нас тоже а, все подцеплено. Здесь единственное, надо сейчас контакт пересмотреть. Тоже все подвязано. Все зацеплено. А питание, спикер. Все на месте у нас стоит. В принципе, все, что нам осталось здесь сделать, сейчас, это а, отревизировать нашу видеокарту, подключить ее. И вот, в принципе, наш компьютер после ремонта, после а, всех замен, полностью чистый, очищенный. Термопаста везде поменена на видеокарте, заменили термопрокладки, где это требуется. Полностью обновленный, без вирусов, Все лишнее удалено, все лишние вредоносные программы удалены. И можно приступить и посмотреть уже по температурам после всех этих замен. Э, кстати, корпус тоже помыли у данного компа. Так что корпус у нас идеально чистенький. В обслуживания, что у нас вышло с компом. Начнем, конечно же, с видеокарты. Температура процессора после того, как компьютер проработал около часа, 34 градуса Цельсия. В комнате где-то градусов 25-26 сейчас на данный момент. А, что здесь можно сказать? Изначальная температура была 41 градус. И это у нас э, начальные показатели без каких-либо нагрузок, просто стандартная работа компа. То есть мы снизили показатель температуры процесса путем замены термопасты термопрокладок на 6 градусов, а то и на 7 возможно, если постоит компьютер у нас чуть-чуть дольше. По видеокарте. Что можно сказать по видеокарте? А здесь еще у нас а, то, что у нас температура памяти тоже опустилась и температура памяти у нас стала ниже на 6 градусов за счет того, то, что мы также почистили радиатор, меняли термопрокладки. ГПУшка, считай, и память ГПУшки у нас э, улучшили результаты на 6-7 градусов, пускай. По процу. По процу кулер справлялся достаточно хорошо, даже если бы на нем вентилятор не крутился, но проблема с данным компом была в том, то, что он начинал со временем тормозить, зависать и вообще отключаться. Бывало даже, пока я его полностью не выключишь, заново не включишь, он не работал. Это было связано с тем, то, что кулер у нас забит был всяческой грязью. И у нас, в принципе, компьютер перегревался со временем, если ему давать нагрузку за 80 градусов, процессор перегревался. А тепло скапливалось еще внутри корпуса, поскольку нет ни одного вентилятора в компьютере, который заводил бы тепло в корпус. Есть только один вентилятор 120, который э, это тепло у нас из корпуса выдувает. А далее свежий воздух у нас поступает только через обычные щели, а видеокарта раскидывает у нас а, тепло своими вентиляторами в разные стороны по корпусу. Плюс еще вверх от нее идет тепло. А блок питания у нас также весь был покрыт грязью и пылью, и он тоже у нас перегревался. А поскольку он у нас э, тоже перегревался, это приводило к тому, то, что а, срабатывала могла защита какая-то там, возможно. Но в этом я, конечно, не уверен. На блок питания грешит, скорее всего, бы сгорел в таком случае. Но это, как считают многие люди, может работать какая-то защита и выключится компьютер. Нет, компьютер не выключится. А, просто сгорит блок питания, вот и все. Если вы думаете, то что какая-то защита у вас где-то там срабатывала. Ну вот 33 градуса температура. Все еще комп у нас пока в работе все у нас отлично, все у нас отлично работает, компьютер обслуженный, а результат виден на лицо. Он больше не выключается, включается а за несколько секунд, работает превосходно, идеально, никаких тормозов, глюков, выключений и зависаний после чистки, удаления вирусов, всего прочего. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока.